Hut ih tahan apa tak kowe ker, hati ne arah salah, pergi ayo karang, kerut nak erka,

भैया मुसीबत को टट जा रहे राखना पड़ेगा तो ध्यान देना आप की तारा मैं ठीक रख के हर बार मैं दूसरा मैदान का वो बढ़िया मुसीबत में जो टल जा रहे राखना पड़ेगा तो ध्यान देना आप की तारा मैं भी रख के हर बाहर मैं दूसरा मैदान का वो चित्तन का शौक रखे चमराने आए एक दिन ना रहे रोना